Gás. Ué, olha a tá tentativa daquele mamo, ué. O nosso vídeo do sair bem numa, tem que falar, ué. Tem que falar, ué. Você mata mais se botar. Vem mesmo aqui, ué, mamo vai sair bem numa. É que eu é, não Ela é gatona, é a assaiada. Vale buscar. Ela é gatona, é malandra, assaiada. Vale buscar. Ei, ei. Não, então, não, então, mas bem calado, fala um só porque me viste calado tá pensando, não vou falar nada. Não vou falar mesmo, mano. A lição não queria estar bem, não. Não que falar. Não como negar, você sabe. Yeah. Bombom não molhou. de falar. Você molho, meu barulho. É, se eu tá bem, me pepe, eu te mando, você sabe, Flashbacks dando o nosso supondo começo.